Du, letztens, die Chantal, die ist nur am Handy, immer auf WhatsApp und Facebook und so. Echt? Ja, weil die im, hinten im Internet sogar schon gespielt hat. Das geht ja wohl gar nicht. Auch während der Schulzeit? Ja, auch während der Schulzeit. Okay, die ist echt verrückt. Willkommen hier bei Fetzer Game Bar und bei den neuesten Nachrichten. Ähm, das pathologische Spielen oder das zwanghafte Spielen wird auch umgangssprachlich Spielsucht genannt. Wenn die Chantal ständig im Unterricht auf, im Internet ist, kriegt die dann überhaupt was mit vom Unterricht? Nein, bei der letzten Mathe-Schularbeit, da hatte sie schon eine 5. Ja. Ich finde, sie sollte mir aufpassen und das Handy eher zu Hause lassen. Also bei Computerspielen, da verbrauchen sie ihr ganzes Taschengeld und ihr ganzes Leben durch, dass sie Juwelen oder so kaufen. Du, würdest du ganze Zeit so wie die Chantal am Handy sein? Nee, eher nicht, nur zu Hause. Ja, ich bin auch eigentlich relativ oft am Handy zu Hause eher zu Hause ist es ja egal, weil die Aufgaben kann man eh irgendwann machen. Ne?